इधर वो उठा के लाना पड़ेगा बस बस बहुत बढ़िया पहले नंबर रिकॉल मार फिर से फेल रिकॉल क्लोज होने वाला है रिकॉल क्लोज होने वाला है दो नंबर हाथ लगा रिकॉल क्लोज होने वाला है बंदा है क्या रिकॉल पे रिकॉल रिकॉल गया लोड़े लग गया अब तो बहुत बढ़िया एक्सीलेंट वर्क रिकॉल गलत क्लोज हो गया मैं हैंड लगा था चल बहन के लोड़े लूट तो दे जाने कम से कम हाँ वही तो कह रहा हूँ दस सेकेंड हो रहा तो सही रहता भाई लूट और जोन में बाबा तुम पलटी मारो फिर रिवाइव हो गया क्या बंदा अभी हेलो जर भाई वो तो नॉक करा है ना तुमने सबसे पहले वही नॉक वाला है और कोई है Fall back to safe zone. Excellent work. Excellent work.